Rétrograde Rétrograde, c'est avant tout des tests de jeux vidéo rétro. que oh <laughs> je suis passé à travers lui. Là, je peux plus le tourner. Ouais, bah non, il est bloqué. Wow. Rétrograde Des critiques de films I think I know the Jedi philosophy. Sur des cheveux de l'autre qui débarque de long de ses où. Et des interviews de personnages et de boss de jeux vidéo. Puis j'ai décidé de détruire l'humanité. Ouais, j'ai vu un être vivant, je l'ai tué. Ouais, j'ai décidé ça un matin, oui. Suivez notre chaîne et vous recevrez les cadeaux suivants. Tout d'abord, la chauve-souris Célibat s'engage à vous accompagner jusqu'à la fin de vos jours. Eh oui les enfants, c'est Célibat La chauve-souris du célibat Alors, euh, vous savez pas parler aux filles Ah Moi je peux rien faire pour vous hein et vous recevrez une cassette audio de conseil gaming par Isidore Retro. Zelda Ah oui, je me souviens maintenant euh, Pour trouver le donjon sacré, il faut... Euh, euh, il faut... Il, il faut que j'aille au WC maintenant Oui, je vis sous l'escalier. Non mais voilà, comme Harry Potter. Ouais. je squatte, toi, c'est illégal. Allez, salut Oh, les hémorroïdes, et corps pied. pieds. Euh.